ये है जाने माने फिल्म स्टार सोनू सूद हालांकि फिल्मों में ज़्यादातर खतरनाक विलेन यानी खलनायक के रूप में नजर आते हैं लेकिन सोनू सूद वास्तव में रियल लाइफ हीरो हैं मार्च के महीने में शुरू हुई कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को बसों से उनके घर पहुंचाने और मदद देने के लिए सोनू सूद आज दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं चाहे प्रवासी मजदूर हों या पढ़ाई के लिए मुंबई में फंसे छात्र सोनू ने लॉकडाउन में सभी को उनके घर पहुंचाया और दिल खोलकर मदद की देश के किसी भी कोने में पैसे की तंगी झेल रहे बीमार को सोनू ने बिना किसी भेदभाव के इलाज कराने में मदद की सोनू आज भी पढ़ने वाले बच्चों की मदद कर रहे हैं ऐसे तमाम लोगों के लिए Sonu Sood real life hero बन चुके हैं सोनू सूद के कोविड के दौरान मजदूरों और मजबूरों की मदद के इसी जज्बे को देखकर ब्रिटेन के एक अखबार ने 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की एक सूची में उन्हें पहला स्थान दिया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हों या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सब सोनू सूद के परोपकारी जज्बे को सलाम कर चुके हैं लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मानवता की सेवा करते करते सोनू सूद खुद 10 करोड़ रुपए के कर्जदार हो गए हैं उन्होंने अपनी कई संपत्तियां गिरवी रखकर बैंकों से कर्जा लिया है हालांकि सोनू ने कर्ज लेने की बात उजागर नहीं की है लेकिन वे इनकार भी नहीं कर रहे हैं लेकिन सोनू सूद की बहन मालविका सूद कहती हैं कि लोगों की सेवा के लिए बैंकों से कर्ज लेने की बात उजागर करके वे सहानुभूति हासिल नहीं करना चाहते सोनू किसी को दुख पीड़ा में देख ही नहीं सकते उसकी मदद के लिए उन्हें फिर कुछ भी करना पड़े कर्ज तो कुछ समय में चुका दिया जाएगा लेकिन लोगों की मदद का मौका बार बार नहीं मिलेगा वह कहती हैं कि उनके भाई ने जो किया है उससे वह बहुत खुश हैं सोनू सूद को लोगों की सेवा करने का जज्बा उनकी माँ सरोद सूद से मिला है जो पंजाब के मोगा शहर के सबसे पुराने डीएम कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष थीं उनकी आधी कमाई ऐसे छात्रों पर खर्च हो जाती थी जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे बचपन में माँ से मिले सेवा भाव को सोनू ने एक कदम आगे बढ़कर जिंदा रखा हुआ है सोनू के पिता शक्ति सूद और माँ सरोज सूद को अपने बेटे के परोपकारी कामों पर नाज है उनकी पत्नी अंजलि और दोनों बेटे अयान और ईशांत को भी उन पर फक्र है वे सब मानते हैं कि जब कोविड चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा तो कर्ज उतर जाएगा लेकिन लोगों की मदद करने का जो मौका आज मिला है वो शायद हाथ नहीं आएगा इसीलिए लोग कहते हैं सोनू सूद वाकई रियल लाइफ हीरो हैं